Grabe. Huh. Kapagod. Yun, diretsoy na natin to. <laughs> Hindi ko alam kung makikita natin yung fountain day dito mga trops. Hello, uh, my friend. You know the way for uh, fountain? Huh? Fountain. The water. Sorry? The fountain. The big fountain? Yeah. You want to go there? Yeah. Vertical. Straight? Keep going straight. And then? And the uh, second roundabout. Ayan, tatanong natin sa tropa. And then? Go straight, second roundabout. Go right to the main road. Ah. You can see the big building, it's uh, Jamil Square. Ah. From there you go right. you reach. Thank you. Sir, may titropa. <laughs> Ang layo mo lang napupunta natin. Grabe, straight down, tapos kanan, tapos kaliwa, tapos ano yun na <laughs> yun. yun mga trops, grabe ang Enjoy-enjoy lang mga trops. Grabe, sa na ng binti ko. con el Aardo tayo mga traps <laughs> Mababang lakbay na naman tayo ng mga traps Yo yo yo <laughs> So start tayo uh, ah, 4 o'clock ng hapon dito Hindi ko alam kung ano oras na makakarating doon uh, Mababang ano to Mababang lakbay, sakit sa binte <laughs> Grabe Journey natin to no, mga traps So yun, exercise, papawis Ayun o, dyan, oh, dyan lang mga drops no Thank you, na marami Salamat, salamat Grabe yung presyo ng bike oh. 12,512 real. Dito <laughs> malapit. Yung mga doon, 21,000. Tingnan mo yung presyo. Uy, 21,000! Ayan, oh, grabe, 21,000. Mga trucks. Ganda naman, siguro alloy. Galing. Alloy siguro to. Ayan, oh. Lupit. Ayan, 20. <laughs> grabe, 20,000. Magkano sa atin yan? Nasa 50. Ito, ito, mura lang ito, 1.6 yan, 1.6. So, yung bike natin nandun sa labas. Ayun. <laughs> Diyan ka lang muna. Kalma lang dyan. Ayun, mga traps. Lupit. Grabe yung mga bike. Grabe. Oh, kapagod. Yun, diretsoy na natin to. <laughs> Hindi ko alam kung makikita natin yung fountain day dito mga trops. Hello, ah, uh, my friend! You know the way for uh, fountain? Huh? Fountain. The water. Sorry? The fountain. The big fountain? Yeah. You want to go there? Yeah. Very far. Straight? Keep going straight. And then? And the uh, second roundabout. just down the road, highlight to the Ah. You can see the big uh, Ah. From there you Thank you. Yun, bait ni tropa. <laughs> Ang layo pala na pupunta natin. Woo, <laughs> grabe, straight down, tapos kanan tapos kaliwa tapos yun na yun <laughs> yun mga trams grabe lang yun enjoy enjoy lang mga trams grabe sakit na ng binti ko <laughs> tuloy-tuloy lang tao <laughs> Buffalo Wild Wings is in the house. Yung ganda. dito. Yo mga trumps, yun malapit na tayo. Makikita na natin ang fountain na pinakamalupit. Yahoo!